from different schools present here. I welcome you at this, the launch of Hot Air Balloon. To come, to cut it short, it's a great opportunity for Jammu and Kashmir to show the world the beautiful destinations. The be I, am so happy to see all of you, young boys, young girls. Uh, thank you very much for coming. आज का ये I'll uh, be very short in my speech. आज का ये event it is in the run up to the G twenty tourism working group that is happening اس کی وجہ سے there will be an increase in the foot falls of international and domestic tourist جس کا effect directly launching hot air balloon an added attraction in Srinagar for tourist for domestic national tourist tourist international آپ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اینڈ آج کا یہ ایونٹ ایک ذرا سا ایڈ ایڈ کرتا ہے اس جگہ کو سری نگر کی اس کے also are aware that the G twenty event is happening last week of our ٹوٹ آلینٹ نے شروع کیا ہے یہاں پہ all the and I am happy to share with all of you اس میں بہت بڑھ چڑھ کے اسکول کے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرایا تو I think this is a great opportunity for these kids to get expose to adventure activities and in the coming time department of tourism will only upscale activities اور اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز اور اپ اسکیل کی جائیں گی تاکہ بچوں کو ہمارے ٹورسٹ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جا سکے جموں کشمیر کے ایڈونچر ٹوریزم کا ایک ٹیسٹ فیور لے لو سر کیا کچھ چینجز آئے گی جی ٹوئنٹی کے بعد دیکھیے جی ٹوینٹی ہم سب کے لیے جموں کشمیر کے لیے جموں کشمیر کے ٹورزم سیکٹر کے لیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹورزم سے جڑے ہوئے باقی sector craft handloom hospitality trade sector کے لیے گریٹ اپرچونٹی ہے اس سے ایک گلوبل پلیٹ فارم پہ جے اینڈ کے کو پروموٹ کرنے پہ اور پروجیکٹ کرنے پہ ان اے پازیٹو مینر ہمیں موقع ملے گا اور جو ڈیلیگیٹ یہاں تشریف لائیں گے نیشنل انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے امبیسڈرز بنیں گے وہ جموں کشمیر کے برانڈ جموں کشمیر کے جموں کشمیر کے ٹورزم کے پوری دنیا میں امبیسڈر بنیں گے اس کی وجہ سے ہمارے ٹورزم سیکٹر کو اور اس میں ترجیح ملے گی پوری دنیا میں اپرچونیٹی اویل کریں گے تھینک یو